فاصل هذا رقم أربعة بو قدامي عندي البيت الكبير اوف وين عنا ابو في واحد ورا قومت قومت قومت قومت اي ما راكم نزلتوني هيا وينو قوم لا شتقن لا شتقن لا شتقن هيموت زون وزاد هنا والله انه داخل إيه. العن ابو شوت جن ما يصابتش والله Watch out! Watch out. Watch out.

આપણને اثنين تعال تعال ادخل ادخل ادخل ادخل بسرعة عرفت؟ عبي الدم والله عبي دم آه، شكله هيلعب والله هذا بس ولا صاحب عندي شرد يا ولد شرد باقي وين؟ وين؟ تعال شكرا